Всем привет, с вами Максимка. Ну что, я поискал, поискал, поискал и нашел такую игрушку под названием Starbo. Да, я смотрел видео, какая она, что она из себя показывает. Э, как я понял, это тоже типа хоррора. Что-то такое. Ну, я, конечно, чуть-чуть посмотрел. Ладно, что, начнем тогда? Посмотрим. <coughs> да, игрушка нелицензионная. Я ее скачал. Потому что нету денег, чтобы купить. А стоит она у нас в Латвии примерно 15 евро, наверное, или 20. спит. Какой-то дядька спит в шляпе. Впереди телевизор. Или что это? Что-то-то такое. Книжная полка. Супер. А, мы чуть приближаемся к этому телевизору, но очень-очень медленно. А здесь как хорошо хрипит. О, о, о, о, мы ускоряемся. Hello, dear stranger. My name is Leo. Leo Cornell. I'm about to tell you the story of a dead man's journey through... through... <coughs> you know what? <coughs> I bloody died. And afterwards, I found myself stuck in a horrendously blue world. I've been dying to tell you this story, literally. So sit back, relax, and pay very close attention to my voice as I tell you how all of this began. Да, в этой игрушке нет настроек, я не могу настроить, чтобы будут субтитры. Значит, эта игра английская. Установка была русская. <coughs> The Oxed Game. Presence. Да. Так, ну, смотрю, какой-то дядька, тоже лысый, идет куда-то. Огнетушитель, трубы. О! Ну справа точно на, на терминатора похож. Старинг, Michelle Hall, Starbow. Ну, еще один терминатор. Ничего себе у него руки там. I was walking toward my boss's office as the doors ahead were slowly opened by his two valets, or as my boss George personally calls them, called all of us his human robots. What an asshole, right? Anyway, as I sat down in the chair opposite my boss, He looked me straight in the eye and quietly said with a smile on his face. Ну и лицо у него. Leo, you're fucking fired. At first I was confused and couldn't really say anything other than, okay George, thank you for this. But the moment George looked away and took a bite of his green <coughs> apple, I said, George, fucking retarded. As the smile on his face slowly faded, I happily left the room. Блин, я не знаю, но мне кажется, блин, тот персонаж как Йети какой-то. Йети, ладно, полосатый этот, лысый, но руки у него. Ого-го. Так, ну что у нас? A few hours later, I decided to move back with my beloved family in the Bahamas. So, without letting anyone know, I bought the cheapest plane tickets I could find, packed my bags, and made my way over to the airport. I was going to spend the rest of my days together with my family, perhaps start my own company and just live in the present. Everything was going so well. Until I realized that the goddamn pilot was fucking drunk and high. He sang Do or Die while losing altitude and, well, as you can see, the plane obviously crashed and burst into flames. That pilot died instantly, but I, well, I could still feel the burning flames all around me as everything went Then I woke up. О, мы управляем. Luckily, Как будто мы, я не знаю, это может станция какая-то или какой-то корабль. Как вообще он сюда попал? Ладно. through unexplored corridors filled with familiar beauty. Oh. Побежали на свет. Там дверь закрывается. Не знаю, что-то такое. Впереди белый яркий свет. Ну, а, это тоже закрывается. А мы должны успеть. Ладно, на этот мы не успеем. А, они все время открываются, закрываются. Понятно. Бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. Только бабочек синих. Ты откроешься? Нет. Можно вниз, а можно туда побежать. А, у нас есть выбор. Давай вниз побежим. А что внизу? Внизу что-то тут. Так, прыгать наш персонаж не умеет. Только быстро шифтовать. Бегать быстро умеет. Ладно, побежали. Вот, открывается какая-то дверка. Так, ну тут побольше ком... Ну, как коридор такой. Накопочки что? О, да ладно, персонажа нашего видно так. Ну, наконец-то мы не за привидение играем, а за настоящего какого-то человечка. За лысого. Настоящего человечка. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Кики. Не поклонности. А тут что у нас? <coughs> М-м-м. Тоже не тю-тю. Ладно, а, побежали наверх тогда. На белый свет. Бежим. Вау. Звук такой, когда дверь открывается. <laughs> Ладно. Так, что у нас тут? Какие-то колокольчики слышно. Но ну, я смотрел чуть-чуть сюда, читал то, что надо будет тут от кого-то нам убегать. Да, спойлеры. Немногие любят спойлеры, но Они думают, что все окей, но нет. Тут надо будет бегать. Так, эта дверь не открывается. А, сюда? Ну, давай побежали. О, чайки. Море. Да это не... Так, подожди, мы в этой комнате были же. Чайка, хватит ржать тебя уже. Оборжалась, а? Блин, только не говори, что это та игра, очень похожая, где все комнаты меняются. И новая комната, значит, новый пипец. что, хочешь сказать, что мне вниз прыгать? Не, а можно мне вниз прыгать? Другого ну, выхода нету. Ну давай. Уи! И... Такой звук шуршания было, как будто он цепанулся ногами, руками. Ничего себе терминатор. Столько высоты прыгнуть и только чуть здоровья отнялось. А, и здоровье само пополняется. Ящина. Извиняюсь, так, ладно. Побежали. Так, а у нас... А, фонарика у нас нету. И клавиши вообще работают. А, у нас есть инвентарь. Ага. Ага. ZX это мы можем вертеть головой. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Так. Ну, больше ничего. Потому что настроек тоже нету. И смотреть, какие буквы. Что, что как делают. А, колесико мы можем приближать. Только типа тут стоим. Так, чип. Что там? А, ничего, это бабочки летают. Ясно, ясно. Все прекрасно. Тучк, тучк. Ну вообще все прикольно выглядит. это пока что. Ну, прожектор. даже щеточки какие-то. Бабочки! Soon something somewhat familiar but horrendous discovered me as well. I realized then that there was more than beauty to be found hidden in the corners of this new world. А, что это? Мама! Беги! Это все, это, это, это начинается. Ёж, что ли? А куда бежать? Он же нас догонит. Он не бежит, а быстро идет. побежали сюда. Он устал. Беги, беги, беги, беги. Беги, родненький. Лысенький дяденька. А вот тут на... А, сюда. Он сзади нас, он сзади нас. Куда, куда, куда? Сюда. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Мы а что, так должны от него убегать? Он устал. Нет. дверь. Это, наверное, наше спасение. А, догнал. Что-то там был лукинг, что-то смотреть куда-то надо было. И что теперь? А, мы отсюда теперь, да? Ну пипец. Пипец, пипец, пипец. Он быстро устает. Конечно, такая махина за нами идет. Она почему-то мне очень напомнила из Half-Life игры. Ладно, идем, бежим с креном. Ну, с креном это полотеческий. Бежим. Давай, давай, давай, давай, давай. Ну, открывайся. А, значит, вот эта лампа. Это значит, он и есть, типа. Потому что он там как-то появился. Он, он тут как-то появился. something somewhat familiar but horrendous discovered me as well. I realized then that there was more than beauty to be found hidden in the corners of this new Мы world. быстрее пойдем. Да, он уже устал. По экранам что ли бежать? А нет, я думал тупик. Ладно, побежали сюда. Давай быстрее, чувак. Туда, значит? Да. Ключ. Этот ключ от чего? так значит мы нашли ключ От а чего этот ключ? Значит, где-то надо еще найти дверь. вот мы типа прошли комнату. Again and again I had been rescued by doors. Doors that led further down into the mysteriously blue world. The further I got, the more I started to distrust my surroundings, as they got even more and more unrealistic. Так, more and more realistic, что больше и больше реализма. Там кто-то ходит. Не говорю, что мы от этих будем убегать потом. Там звери какие-то. Так. Хм, нам туда. Теперь там не белый, а желтый цвет. <coughs> Так, что там можно взять? Вот в кармане, в кармане ничего нету. Тут тоже ничего не можем взять. Ладно, пошли сюда. Открывайся. Ну, ты не откроешься, да? Потому что надо сюда. Логично, да. Да-да-да. Ладно, ладно, пошли. Ты издеваешься. Надо найти ключ еще. Так, где я этот ключ найду? Как моргает сильно. Где этот ключ я найду? Любитель поиздеваться. Опа, дофига экранов. Там что-то фигня. Ладно. Опа. Новый бабочкин дом. Посмотрим, что тут у нас. Подожди, а мы можем сюда пойти, да? Нет, давай лучше туда сходим. тогда по бабочкам. Что эти бабочки нас приведут? Где мы получим очень больно. Вешалка. Опа. Здрасте. Как ваши дела? На что вы смотрите? На яблочко? Аппетитное, правда? Оно невкусное. или отравлена Эти роботы напрягают. Качек нельзя открыть? Нет. ключ. Ладно, побежали. Да, это, наверное, отравленное яблоко, по-моему, потихоньку жизни отнимается. Побежали, ладно, туда. Я уже не помню, куда надо было бежать. А, по-моему, вот эта дверь есть. Да. Вау. Прикольно. The disbelief I felt for my surroundings did not stop me from continuing, though. Quite the opposite, actually. Ладно, там какая-то большая рыба была. Но мы побежим дальше. Иди. Там еще какая-то хренотень бежит. огненная. Говорили огненная хренати. Беги в сюда. Давай, давай, давай, давай, мы должны убежать. Ну да, ты уже устал. Беги, беги, беги. Какие-то кривые следы. А, это что-то. Фу, мы прибежали куда надо. Да, еще какой-то, я не знаю, или это зомбак какой-то был огненный, или что-то вообще страшное. Ну ладно, посмотрим. Ну, я надеюсь, что мы больше первого и второго не встретим. Подожди, я, это... я надеюсь, что тут сохранение будет. Вау. Вау. труп какой-то. resetting Мы что, должны угадывать? Я не понимаю, что нам надо было. Подожди. Хотя, наверное, я знаю. зеленый, рыжий, синий. Да давай ты устаешься быстро. Желтый, зеленый, оранжевый, синий, но... started to become clear. The butterflies, robots, trees, and messages. Hell, even the huge whale I once saw as a kid were all stupid memories from my past and got me wondering if the world I had been strolling through the past minutes, hours, or possibly even days was completely shaped by nothing other than my own imagination. And if that truly was the case, could this all be a long, dark dream? When the plane crashed, I could have survived somehow and fell into a coma. That had to be it, I thought to myself. I'm stuck in a dream. Медленно, медленно топаю. Shift не работает, нельзя бежать, только медленно идти. Прикольно. Так, потемнел кран. Что сейчас? Красная комната. Точнее, коридор. Тоже нельзя бежать? Ура, тут можно бежать. А, какой красный цвет. Чего все мы разогнались? Так, красный это быстро бегать, синий медленно. Опять эта водичка какая-то. Там моргание. Не, подожди, а мы почему-то ускорились сейчас. Синие титаны ускорились. Вау, какие-то банки. роботы. Мне кажется, роботы потом эти за нами будут ходить. опять робот. И вот этот поднял руку, как будто кому-то поклоняется. Мы как-то боком бежим. Ладно. Побежали. Что-то валяется тут. А, это цветы стоят. Нужен ключ найти. Нужен. Вот и ключик. Ладно, побежали. Побежали, побежали. Так, там проход. Да, туда и надо идти моргает куда опачка? что тут не знаю что-то экран не работает книжки книжки да да какие-то книжки стоят кнопочки ладно тут уже вижу что сюда можно тоже пойти А нет пойдем на свет лучше не хочу в темноту Ну, а фонарика нет, да? Ну, давайте фонарик. Стол какой-то с лампой. И бумагами. Тут тоже бумаги, книги. Ну, а вдруг я просто смотрю, вдруг что-то интересное. Так, это мне песенка напрягает. Ладно, побежали. Впереди что-то есть. Рыжий свет. стул. А, мы прибежали, прибежали чтобы посидеть, да? Я так и знал. Я так и знал. Я надеюсь, что эта игра будет там сохранение. Блин, и да, я не прочитал, не посмотрел. Once I started to truly figure it all out, I found myself back where it all started. At the bloody office. I could almost even hear George dropping that green apple in confusion as I once again passed through those dark corridors toward brighter times. Который будет за нами следить. Выглядит добро. Этот тоже следит за нами. Они все следят за нами. Скелет. Вот это меня напрягает. Йоу. А что сказал, типа, иди сюда? что ли? Нет. Эти двери, что ли, открыть? Скелет пропадает. Куда бежать? Начинает тормозить. сто Что-то страшное за нами бежит. И нам кобзец. А. Ладно, на этом мы закончим тогда. Начнем тогда с... Ты же вообще... Да ладно, уже не буду настроек. Ладно. Ладно, я думаю, мы тогда в следующей серии закончим. Игра, да. Так, ну, мне она чуть-чуть, ну, так себе. Да, надо каким-то коридором бегать, что-то, потом ключи искать, монстров, э, не знаю. Пишите в комментах тогда, я думаю. Так, проходить ее дальше. Не проходить. Да, я еще сейчас посмотрю. Если есть что если можно продолжить, если не будет такого-то, что надо будет заново. Что типа она без сохранения. А, так. Сейчас, да, черный экран. <coughs> М, вот уже, да. Там же отдельное окошко открывается, где можно э, А эти управления посмотреть? Так, ну тут Stargame, ну давай посмотрим. А, мы... Подожди, ты что издеваешься? Это с самого начала тогда будет? Давай посмотрим, вдруг это будет заставка, типа, и потом продолжим. dear stranger. My name is Leo, Leo Cornell. I'm about to tell you the story of a dead man's journey through, through, <coughs> you know what? <coughs> I bloody died. And afterwards, I found myself stuck in a horrendously blue world. I've been dying to tell you this story, literally. So, sit back, Relax and pay very close attention to my voice as I tell you how all of this began. Нет, это уже с самого начала будет. Значит, эта игра без сохранения. Печально, конечно, да. Печально. Ну, значит, мы ее не будем уже тогда проходить, потому что я не собираюсь, не хочу я заново там проходить эти, убегать от них туда-сюда. Ладно, буду тогда искать другую игру. Ну тогда на этом будет уже все. Ясно, ладно тогда. Спасибо, что Смотрели видео. Ну, да, ладно. Э, ладно тогда. Подписывайтесь, я думаю, ставьте лайки. Пишите тогда в комментах, что вы думаете вообще об этой игре. Что... Ну, пишите тогда свои предположения, какие вы хотите игры увидеть. Предлагайте, какие там пройти, поиграть. Вот, я посмотрю, выберу какую-то одну игру и тогда буду проходить. Да, ну на этом все. Ладно, всем спасибо, всем пока.